me falla, mi amor, si no me falla. Oh, uh, oh, tú estás, de siento siendo mi vida toda eternidad. Cuando tú me estás tan cara es igual que la vida a mí me falla. Baby, si tú me falla mi amor, a me falla. Baby, a mí me falla, mi amor. No sa, no sa, así vos se me mata. que você me mata. Ai, se eu te pego, pego. Ai, se eu te pego, você bateu meu coração. Ai, meu coração. cada nena, solo un pedazo, tú me partiste el corazón, de mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no, ahora puedo de tu un pedacito a cada nena.